Ο Μαξ σε περιπέτειες. Η Χριστίνα και ο Χρήστος μόλις σχόλασαν από το σχολείο. Πήγαν να παίξουν για λίγο στο πάρκο. Εκεί βρήκαν έναν καινούριο φίλο, τον Μαξ. Ο Μαξ ήταν πολύ παιχνιδιάρης, αλλά και πολύ ζημιάρης. Άρπαξε το κέικ του Χρήστου. Τα παιδιά σκέφτηκαν πως από κάπου θα το έσκασε. Από πού όμως? Αφού έπαιξαν αρκετά με το σκυλάκι, αποφάσισαν πως είναι ώρα να γυρίσουν στα σπίτια τους. Όταν ο Χρήστος έφτασε έξω από το σπίτι του, είδε πως δεν ήταν μόνος του, αλλά ο φίλος του τον ακολούθησε. Στο σπίτι, ο Μαξ άρχισε να κάνει πολλές αταξίες. Έσκισε τις κουρτίνες και έσπασε το βάζο. Η μαμά θύμωσε πάρα πολύ και τον μάλωσε. Σε λίγο ήρθε και ο πατέρας του Χρήστου. Αυτός συμπάθησε τον Μαξ. Του έφτιαξε στην αυλή ένα όμορφο σπιτάκι, αλλά ζήτησε από τον Χρήστο να βάλουν μία αγγελία για να βρεθεί το αφεντικό του Μαξ. Βρέθηκε σκύλος, αρσενικός στο πάρκο της Ειρήνης, την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015. Είναι μαύρος με άσπρη μουσούδα, μικρός όμως και πολύ παιχνιδιάρης. Όποιος τον έχει χάσει μπορεί να τηλεφωνήσει στο 1, 2, 3, 4... Θα βάλουμε αφήσει παντού. Τις επόμενες μέρες εμφανίστηκαν κάποιοι άνθρωποι, αλλά κανένας δεν αναγνώρισε τον Μαξ. Πέρασε καιρός και κανείς πια δεν τον αναζητούσε. Ο Χρήστο και ο Μαξ είχαν γίνει αχώριστοι. Το σκυλί ήταν η μασκότ της παρέας. Ένα βράδυ που όλοι στο σπίτι κοιμόντουσαν, κάποιοι κλέφτες προσπάθησαν να μπουν από την πίσω πόρτα. Ο Μαξ τους αντιλήφθηκε αμέσως και άρχισε να γαυγίζει δυνατά. Όλοι αναστατώθηκαν και οι κλέφτε τρομαγμένοι το έβαλαν στα πόδια. Από εκείνη τη στιγμή η μαμά έδειχνε ιδιαίτερη αδυναμία στον Μαξ και ποτέ ξανά δεν τον μάλωσε για τις αταξίε του. Κάθε μέρα όλο και κάποια λιχουδιά φύλαγε για αυτόν. Ο Χρήστος την κοιτούσε και κρυφογελούσε ευχαριστημένο. Μια μέρα αποφάσισαν να πάνε τον Μαξ στον κτηνίατρο για να του κάνουν τα εμβόλια που έπρεπε. Ο κτηνίατρος, μόλις είδε το σκυλί, το αναγνώρισε αμέσως και κούνησε λυπημένο στο κεφάλι του. Ο Χρήστος και οι γονεί του παραξενεύτηκαν και θέλησαν να μάθουν τι συμβαίνει. Είναι ο σκύλος του γείτονά μου. Τον είχε πάρει κουταβάκι και όταν αυτός μεγάλωσε και άρχισε τις ζημιές, τον παράτησε στον δρόμο και δυστυχώ δεν είναι ο μόνο. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι τα ζώα είναι παιχνίδια που όταν τα βαριόμαστε τα πετάμε. Τα λόγια του κτηνίατρου προβλημάτισαν πολύ τον Χρήστο. Την άλλη μέρα στο σχολείο αφηγήθηκε στους συμμαθητές και τη δασκάλα του την ιστορία του Μαξ. Όλοι μαζί τους αποφάσισαν να φτιάξουν όμορφες αμφίσες με το σύνθημα «Τα ζώα δεν είναι παιχνίδια» και να τις μοιράσουν παντού. Όλα τα παιδιά Υποσχέθηκαν να φέρονται στα ζωάκια όπως τους αξίζει, με αγάπη και σεβασμό. Ο Μαξ συνέχισε να ζει χαρούμενος, κοντά στην οικογένεια του Χρήστου. Και έζησαν τα ζωάκια καλά και εμείς καλύτερα.